Kaixo! Gaur goizeko seriotasunak, aurpegiek, isiltasunak, asko esaten zuten. Atzo amaitu eta mariarekin hitz egin nuen. Kontatu nion zer gertatu zitzaidan. Izterreko minarena, errenka ibiltzearena, nire ezina. Gainkarga izango zela esan zidan. Luzatu, automasajea, ibuprofenoa, nire telefizio partikularraren aholkuak eta saiatzeko. Gaurko eguna hasi eta ikusteko ea nola nindoan. Zergatik saiatu? Zertarako? Ba, nahi dudalako. Ez dut lehenengo trabarekin amore eman nahi. Kontua ez da, etzaitez errenditu bezalako mezuak zabaltzea nahi ditudala, ez? nire egoskorkerian ez dago heroismorik, ez daukat nire burua heroitzat. Saiatzea. Horixe da alabei esaten dieguna, saiatu zaitez. Zure onina ematea da, zure esku dagoena. Emaitzak eh, ondorio bat dira. Eta alaxe ekin diotegunari, serio demonio. Mariak orain urte mordoska bat, doneiakue bidea egin genuenean bezala txapela barruraino sartu eta aurrera, aurpegia erdi eskutatuz. Gainera, bisera berezian eraman, zarauzko irureundamar dendakoa. Bertako manetoren anaia, enaut, lagun mina da. Lagunen babesa sentitzeko modu bat beharrezkoa nuen une honetan. Etxarritik aurrerantz, GR amabiaren marka zuri gorriei jarraitzen, ikaragarri inguru ederra aurkitu dut enuen ezagutzen, eta asko harritu nau. Ia dena basoa, belardi bakarren batzuekin. Oinezean nindoan, minik ez? Baina konfiatu gabe, serio, gorputzaren seinaleei adi. Eta tarteka burua altxatu eta paisaiaz gozatzen. Berez, berrogei kilometroko etapa zen gaurkoa. Egun hasieran ez nera bilen buruan eser berezirik, kontzentrazio puntu bat. Ekin, saiatu eta ikusiko dugu, noraino iristen naizen. Lagun batekin geratutan nengoen gaur ustezko azken kilometroak egiteko, abisua bidali diot esanaz atzoko minarekin enekiela gaur noraino iritsiko nintzen, joango nintzela kontatzen. Berroi kilometro horiek zatitxotan banatu ditut eguna egingarriagoa bilakatu nahian. Eta lehen zatiak ama ost kilometro zituen. Ordu eta erdin eramanean, ireber menditon torralbotik pasa naiz eta zede montre. Tontorrera! Seinale ona, onena, bidetik pixka bat desbideratu eta tontorrera joan izana. Fizikoki justuantxean egonda ere, batzuetan opari hauek egin behar dizkiogu gure buruari. Baina, ara, tontorrerako bidea hartu dudanean, ez arrotzeko seinalea etorri zait. Egoa ize ufada zakar batek irurundamarreko bisera airean eraman dit. Ideber puntati jaistean, bila ibili naiz, baina ez du topatu. Kagoen, ideber aldera basoaz, begiratu ipar mendebaldeko basoan eta akasoan topatuko duzu irurundamarreko bisera granate eder bat. Topatzen baduzu, zuretzat egoaizearen abisua, etzadi arrotu. Minbarik nindoan, eguraldi grisa baina ateri, eta korrika txikian egitera ere animatu nez. Gorostietara jaistean egin du topo berriz ere inaki eta peiorekin. Autokarabanan atxeden pixka bat hartu eta aurrera, peioren konpainiaz. Etaparen urrengo zatitxoak beste bederatzi kilometro zituen. Igoera apur bat eta jaitxiera geixeago. Goranzkoan ondo nindoan, beherazkoetan hasi zaiten barazua azaltzen. Hor nituen lanak, baina etzen atzokoa. Gaurkoa jasangarriagoa zen. Azkartxamar iritsi gara, soratxipi tontorrera ikuspegi ederra geneukan bertatik. Une batez eguzkia eta dana irten zaigu, baina urrunean ageri ziren lainoak belbeltzak ziren. Soratxipitik idatzi diot Javiertxo lagunari. Inaparra, helduko nauke prestatu adi. Bono zorrotz inguratzen gen biltzala, lehurtzeko urtegiaren eta inguruko mendibasoen bista ederra izan dugu. Eta ikaragarri ederra iruditu zaidana izan da, behintzala baien herrera egindako jaitsiera. Bidea bera baino ikuspegia. Enuen ezagutzen eta paradisu txiki bat iruditu zait inguru osoa. Enbarazua, enbarazu maian soilik geratu da eta alaxe iritsi naiz, beintza labaienera. Bertan zain neukan, Iñaki, Baskaria pronto zuela. Autokarabanan sartu gara, bazkaldu, eskubiko hankan masajetxoa eman, motxila pixka bat arindu, eta eguneko azken amabos kilometroak egitera irten naiz. Eguna banatu dudan zatitxoetatik, tarte errazena falta zen. Mendibiderik ez eta gehiena aldapan bera. Hori pagotxa. Irten eta berehala hasi da euria. Lau egun hauetan lehen aldiz. Tira, gaitzerdi, honaino ateri eutxi badio perspektiba kontua. Atzo, errenka nindoan, eta uste nuen etxera nahi baino lehenago itzuliko nintzela. Gaur, ondoan noa. Min gradura iristen ez den enbarazuarekin. Ateri egon da orain arte eta lagun bat nire zain daukat. Perspektiba, pragmatismoa edota bizitza bera ikusteko modua, nahi duzen moduan ditu. Diagnostikoaren ostean gertatzen zaidana erlatibizatzeko ohitura hartu dut. Ohitura sanoa, nik uste. Edo gutxienez ondo atorkidana. Nik nahi dudan bidaia bat egiten diar dut. Konpainia honean, toki ederrean. Hankako mina daukadala eta euria ari duela. Ez dago nire esku. Nire esku dagoena da zernolako umorearekin hartzen dudan gertatzen zaidana. Eta nik erabaki dut optimismoz garraitzea. nire harreta gauza honetan jartzea. Erritxo batzuk atzean utzi eta doneste bera aldu naiz. Han neukan zain, gure Javiertxo, unibertsetoteko laguna da gure naparra. Azkenengo urte hasieran egon ginen eta mendaurrera igo ginen atzoko oier eta martija eta arroe azpetiarrekin batera. Gustora. Eta gaur ere gustora joan naiz, bere konpainian. Zapi gorria jarri dit. Doneste begurutzatu eta hor joan gara, bidasoa ibaian gorantz. Eguneko azken kilometroak egitera. Ez dago nire esku bizitzan zer gertatzen zaidan. Bai ordea, nola erantzuten dudan. Horren ardura, bai hartu dezaket. Atzokoan nire dolu eguna izan zela esan daiteke gaur da, ikusi dudanean eraman nezakeela, perspektiba aldatu eta nire erantzunkizunaren jabe egin naiz. Legaza pasa, oieregin bidazoa gainetik igaro, eta bertizko jauregiaren aparkalekuan amaitu dugu laugarren egun hau. Blai eginda, baina ikaragarri pozik. Gaur goizean ez nuen bere alakoan pentsatzen onaino iritsiko nintzenik, laugarren etaparen fitxa teknikoa hemen ofizialki berrogi kilometro ziren. Erlojuak berrogi eta iru, seinalatu dizkit. Teorian, mila berreun da irurogeita maika metro positiboko desnibela. Erlojuak dio mila bosteun pasatxo izan direla. Euforiarik ez, baina poz desente eregin amaitu dut eguna. Orain luzaketak egin eta biharkorako atxeden hartzera. Zehatzo nioenaren kontrara, bai. bihar beste etapa bat egongo da, nire esku baitago. Aio, eskerrik asko horregote arren, bezarkada estu bat, bihar beste etapa bat.